syarat pertama Marifah. Pajan Marifah yang na bagi tanya cuma taklid kalau ke pegah ini tanpa nazar Marifah tidak akan ada yang na taklid hai ke pegah tuhan na nyo dengar dengar mana Kalau yang kebegah Tuhan yang uh, sifat yang kadimah, wujud kadimah. Uh, ah, Geberaknya kan wujud ke dalam bakar. Bakarnya uh, hana habis-habis. Hanya mukhalafat tu hulih wadi. Hana saban, hana saban tanya. Hanya yang kudu yang mahu nasi. Yang lagi yang geberak. Yang marifah lagi yang. Kan, kata boh ilih hana. Pat kebahagiaan. Tanpa marifah, hadisun nafsi yang ada hana kekun keimanan. Sama dengan urung hana iman. Maka hana bahagia di akhirat. Yang kelem, Oh yang kedua, muhibbanlah. Gedanya mengenal Allah, kadaduri, tapi gedanya tidak cinta kepada Allah. Hang kadang bengih tu, Tuhan ke pula le dah pergi wadah dia. Dia le buat raw lain. Tengah dah fikir ke peng, tengah dah fikir ke Honda, ke Atamayang, ke Amrati, ke Adrawe. <laughs> Kadang-kadang lagi nyan. Kau bengih tu. Jadi orang bengih ke Tuhan. Orang akhirat, dia nombor Tuhan, Tuhan bersayang ke dia. Apa pasal? Makaji gabung dua boh. Tidak akan meraih kebahagiaan ukhrawi melainkan keurang yang arif billah muhibban lillah. Hadua. Pudman umdalih ngandanya demam menyanyan. Fa innal mahabbah, maka sesungguh mahabbah tidak gata capai akannya mahabbah kecuali dengan dawam zikir. Han itu bin mahabbah menyokon gedanyo dengan berkekalan selalu berzikir, menyebut, mengingat Allah. Dikir dua boh, dikir kalbi dan dikir lisan. Zikir lisan menyebut dengan lidah. Apakah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Zikir dengan hati, mengingat kepada Allah. Katanya sabit-sabit ingat kepada Allah. Hawa yang raja, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi setelah katanya mengenal Allah, Mata sebut tu sabit-sabit. Wadaika tak pegah sabit-sabit. Nyo akan cinta. Sebab ini cinta dengan pegah, Na gara-gara cinta maka pegah, Na gara-gara pegah maka cinta. Mana habba syai'an aksara min zikri. Yang awal cinta. Wadeka cinta, kau pegah tapi cinta ke sawit. Pegah sawit tapi ya babah yang pas dah tak pulau sawit. Nyo kana tanah. Pat na tanah yang ibu belau pulau sawit. Pat na kebun sawit yang kaya di mengatap belau aja kodi. Oleh yang pat na biji sawit nu pulau likur rumah. Oleh yang hota pulau biji sawit. Oleh yang soto ke sawit. Oleh yang pada cuma dal tak pulau sawit. <laughs> Jadi hana abe abe bicara tentang sawit sawit sawit. Kupun buka sawit abe abe. Berarti lama ti sawit. Yang ni kan mana habba sayan aksara min dikri. Dari cinta yang na dalam hati membuat lidah selalu menyebut. Balik Gara-gara tak pegah tapi-tapi akhir je cinta. Kerja terlangkir doa cara. Maya eh nak galak lo. Nyan tapi-tapi jika-jika pengen ingat tanya. Jawab pun naik pegah, pun naik pegah, mana-mana. baran naik pegah. Padahal mana ada. Padahal dah dengar tapi-tapi nyan pegah. Ikut lihat tanya, tu mana Ya. Jadi dari pegah akan menimbulkan cinta, dari cinta akan menimbulkan pegah. Menyemenan tadi gedi kalau mana. Tadi jadi kita nyuhana cinta lom kepada Allah. Maka perbanyaklah ingat dan menyebut Allah. Bahkan punya bahasa ini kan memperbanyak dawam. Dawam dengan banyak beda alam. Banyak punya nazir tuh banyak. Tapi terduguh nak dawam, lihat watak yang dah pakai yang lain. Terduguh ingat ke Allah dalam tiura. Sedangkan watak 20 put jim. 20 put jim bukan terduguh. Memang ini jim berdua put go takai. 60. Ingat put go ke banjara. 15 minit tiga dia ingat. Ada pun tak ingat jum tiga lah kena tiga dua. Ikut dia dua total. Jadi yang ganjurkan ini dawam. Mahabbah tidak akan kamu capai akannya mahabbah kecuali dengan dawam berkekalan zikir. Nyen mahabbah, marifah dan sesungguh marifah tidak akan kamu capai kecuali dengan dawam talab dan pikir Marifah harusnya talab mencari Tuhan. Yang Tuhan tahu. Lagi buat Nabi Ibrahim. Lagi buat orang lebihnya. Nyo wadah ta'u alamnya zaman hana alamnya sebab tak ada mubah mubah mubah yu perbandingan ni orang makin trip doha doha doha doha doha mati le yang kakak hip doha mati je le na in lam nya ubut raya raya raya raya abe raya doha doha doha yang mati le om dia le udah nya yang lagi nyong tit zaman pun hana le hanya gak gak gak gak juga aspal gak gak juga dapat bertu setiap yang berubah zaman hana menyuhana apa ni awak yang pasti nak rubah So apa kau teman? Ha, nya nya nya kena talab dan fikir. Gedanya tak semikir pada alamnya sehingga kita tak tahu bahawa alamnya diciptakan. Olehnya tak ulang pada alam. Hayu tak go alamnya. Hebat tak lagu alamnya. Berarti tukang pegawai alamnya lebih hayu lom. Ha, jadi tak apa eh, alam dari alam ubud, alam mata, alam mata, hanya hubungan alam mata dengan alam itu, hubungan sesama alam itu, semua sama alam raya, alam mata ngawat hak go tukang atu